wenn ein bedingungsloses Grundeinkommen dazu führt, dass Menschen nicht mehr äh, in dem Maße produktiv tätig sind, wie sie das unter einem anderen Anreizsystem sind, dann haben wir ein Problem. Das mag trotzdem sein, dass äh, das mehr Glück für die Menschen bedeutet, weil sie vielleicht mit weniger materiellem Wohlstand zufriedener sind, wenn auf der anderen Seite die Ungleichheit zurückgeht. Darüber kann man ja reden. Aber erstmal muss ich überzeugend sehen, dass Einnahmen und Ausgaben miteinander in Einklang stehen. Es gibt ja jetzt schon massiv äh, Waren, die ein, einfach nur produziert werden, damit man sie verschenken kann, die nichts taugen, die man so wie sie sind gerade in die Tonne kloppen kann. Diese Waren werden auf alle Fälle nicht mehr produziert werden. Es ist ja auch durchaus sinnvoll, dass wir weniger Waren von der Quantität her produzieren. Also es ist ja auch so eine Sache, ob jetzt dann noch ein zweites Auto in der Garage stehen muss oder nicht. Also ähm, ich glaube, es kann auch mal ganz, ganz heilsam sein, auch mal, dass es dann ein bisschen, dass es dann mal ein bisschen zurückgeht und dass, dass, dass, dass nicht immer das Glück in solchen Sachen gesucht wird. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bedingungslose Grundeinkommen nun dazu beitragen würde, dass, die, dass das in irgendeiner Form anders produziert oder großartig anders konsumiert wird. Also die Leute wollen immer noch genauso viel haben wie zuvor. Es, gut, es gibt äh, ja zum Beispiel dieses Pilotprojekt in Namibia, was ich sehr spannend finde, wo sich gezeigt hat, dass die Leute sehr viel mehr äh, Wirtschaftsleistung bringen und sehr viel mehr arbeiten. Und zwar auch gerade im Erwerbsarbeit. Ähm, gerade natürlich <clears throat> hauptsächlich auch ähm, selbstständige Arbeit, aber nicht nur selbstständige Arbeit. Und dass dort ähm, einfach das Ganze eigentlich zum Wirtschaftsboom geführt hat und dass mehr Waren und Dienstleistungen angeboten werden. Konsumsteuer, Mehrwertsteuer anheben, das heißt ja, wir haben nur viel in der BGE, in der Grundeinkommenskasse, wenn wir viel konsumieren. Das kann es ja wohl nicht sein. Also der Planet explodiert ja, weil wir Zeug herstellen, das kein Mensch braucht. Also wir haben auch nur endliche Ressourcen. Das, das alles muss beim Bewusstseinswandel mit einfließen, dass wir uns darüber Gedanken machen. Andererseits sind wir hier auch in Deutschland in einer ganz anderen Situation, nämlich mit sehr gesättigten Konsumbedürfnissen. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass es auch weniger wird oder zeitweise weniger wird, aber vor allem, und das ist auch, was ich mir davon verspreche, ist, dass, dass es ähm, zu einem klügeren äh, also zu einer Verschiebung des, der Produktion kommt, dass man sich mehr überlegt, was brauchen wir eigentlich und was brauchen wir eigentlich nicht. Das äh, äh, ist nicht nur wahrscheinlich, sondern auch erwünscht, weil wir uns befreien können als Gesellschaft, jetzt nicht individuell, sondern als Gesellschaft, von jenem Wachstumszwang, der durchgedrückt wird und aller Welt so evident ist weil es um Beschäftigung geht. Weil man muss ja in dem Moment, wo es ein Grundeinkommen gibt, nicht mehr auf Teufel komm raus irgendwas produzieren, um irgendwelche Arbeitsplätze ähm, zu schaffen, die dann ja heute auch gerne subventioniert werden, ähm, was man nachher vielleicht wieder wegschmeißen muss. Äh, man hat es ja nur gemacht, um Arbeitsplätze zu schaffen und Einkommen auszuschütten. Und das, dieser wirkliche Schwachsinn im heutigen System würde ja definitiv wegfallen.